кішкене залда қазақ сахарасын өзендей алып өзінде ұлы ғажайып таланттың иесі қасиетті де аруақты әлем әдебиетінің жарық жұлдызы абай туралы сыр шертпеңіз қай елдің болса да тәңірдей табынып құдайдай мінәжат ететін киелері болған абайдың сөзі халқымыздың ұлтымыздың ұраны абай алты алаштың иесі қазақтың пайғамбары бүгінгі сәулелі мезетте біз ұлы тұлғамыз абай құнанбаевтың әдеби мамиажды сыр, сыр мен сезім жарысына жиналып отырмыз аудандық абай оқулары үш кезеңнен тұрады абай шығармаларының поэзия қара, немесе қара сөздері қазақ тілінде жатқа айту екінші кезеңі асыл сөздің асыл сөзді іздесең деп аталады абай жолы романының қазақ тілінде жатқа үзінді оқу сайысы ал үшінші кезең құлақтан кіріп бойдалар абай әндері немесе қазақ халық әндерін орындау құран сонымен сайыскерлерді абай шығармалары қаншалықты сезіне алатындығын талқыға салатын әділ қазылар алғасымен танысайық сәден гүлмира жұмағиқызы номер екінші орта қазақ орта мектебінің қазақ тілі пәнінің мұғалімі кешіріңіз бүгінгі сайысымызда талапкеріміздің бағысына мактептің психолог маманы екінші казаченко оксана номері бірінші денис орта мектебінің оныншы сынып оқушысы үшінші денисов орта мектебінің мектеп алды даярлық сыныбының тәрбиешісі төртінші балыханова мария сергеевна аршалы орта мектебінің он бірінші сынып оқушысы юлия кешіріңіз юр людмила аршалы орта мектебінің он бірінші сынып бір қошеметтеу жіберсеңіздер біздің саясаткерлерімізге талапкерлерімізге ә, сәттілік тілеймін сонымен сайысымыздың беташарын өлең сөздің патшасы номинациясы бойынша ашамыз талапкерлер сіз, сіздер әділқазының алдында тұрған конверттен сан, кезекті сандарды таңдасаңыздар жеребьевку выберите пожалуйста әрине юлиясыз бірінші боласыз рахмет сонымен беташарымыз өлең сөздің патшасы бірінші әрине юлия сіз бастайсыз ортаға келіңіз сіздерді өткен мерекеңізбен тұңғыш президент күнімен құттықтаймын мықты денсаулық қуаныш бақыт тілеймін көп емес өзім тұрып мен менің аты жөнім қалханова юлия қызы. мен аршыны орта мектебінде 11 сыныпта оқимын э, мен сіздерге басында абай туралы және қара сөздер туралы қысқаша қысқаша айтамын э, абай құнанбайұлы бір мың сегіз жүз қырық бесінші жылы дүниеге келген ал бір мың жүз жылы қайтыс болған абай ұлы ақын ағартушы жазушы аудармашы философ композитор ұлы ақын туған жері семей облысында облысының қазір абай ауылының дүниеге келген ол оның шын аты мағауия ибрагимұлы қазір мен сіздерге абайдың қара сөздердің жиырма төртінші сөзі айтамын жер жүзінде екі мың миллионнан көп артық адам бар екі миллиондай қазақ бар біздің қазақтың достығы дұшпандығы мақтығы мықтынығы өнер іздеуі мал іздеуі жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды бірімізді біріміз аңдып ұрлап жаулап кірпі қақтырмай отырғанымыз үш миллионнан халқы артық халқы артық бір қалада бар дүниенің бас аяғын үш айналып кірген кісі толып жатыр өстіп ежешінгі жүрттің. жоқ қазақ ортасында да ұрылып отырып өсек қалып өнерді малды түзден бүтін жақта Ж, ә, э, жақтан жолмен іздеп өрістірлік күн болар ма екен аты жөнім қызыченко Оксана, мен Денисов орта, орта мектебінің нөмір бірінші, оныншы сынып оқушысы. Абай құнанбаевтың өлеңі «Әсемпаз болма әрнеге». Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалам. Сен де бір кірпіш дүниеге кеттігін тап табар қалам. Қайрат пен ақыл жол табар қашқанға да қуғанға әділет шапқан кім де бар сол жарасар туғанға бастапқы екеу соңғысыз біте қалса қазаққа алдын жалын артын мұз барар едің қай жаққа пайданы көрсең бас ұрып мақтанды іздеп қайғы алма мініңді ұрлап жасырып майданға түспей бәйге алма өзімен мен бармен көзге ұрып артылым деме өзгеден күндестігін қоздырып азапқа қалма езбеден ақырын жүріп анық бас еңбегім кетпес далаға ұстаздың қылған жалықпас үйретуден балаға менің аты жөнім досмұхамедова марина мен үшінші мектеп орта мектебінен келіп отырмын жер жүзінде екі мың миллионнан өте көп артық адам бар екі миллиондай қазақ бар біздің қазақтың дұшпандылығы достылығы мейірімділігі өнер тануы жан тануы оның барлығы да ешбір адамға ұқсамайды бірімізді біріміз іздеп оны нақты етуге де келе алмаймыз дүниенің а, дүниенің арғы берін үш айналып өткен кісілер де бар өтіп бара жатқан қағиданы заманды яғни адамды да ұнатқан осы жердің ұрлық та зомбылық та осының барлығы да бар осы қазақтың ортасында да кездессе біз осыны көзімізге алмай неге келе жатамыз дүниенің барлығы да ашық бір бірімізге қастық қастерлік жасай аламыз ба осы сұраққа біз осы сұраққа біз шешуді таба аламыз ба жүз жүз кісі ә, жүз жүз қараға екі жүз кісідей қарап тұрған емес пе бір бірімізді құртпай тыныш та таба аламыз ба рахмет сізге көп көп рахмет әділқазылар алқасы ә, бірінші кезең бойынша үміткерлерімізге ұпайларын шығара берсін ақынсың данасың қазаққа панасың елім деп жерімде өткен бір данасың дей отырып абайдың тамаша бір әнін тыңдау үшін ортаға рымжановтай тайжанды шақырғымыз келіп отыр да абай шығармаларын сүйсіне оқиды абайдың бар болмысын кейінгі ұрпаққа шынайы шынайы қалпында жеткізген мұхтар әуезовтің абай жолы роман эпопеясы әлем әдебиетін тыңдайды құрметті қонақтар олай болса сайысымыздың екінші кезеңіне көшейік ә, бірінші болып Қалыханова юлия бастайды юлия өте қатты қобалжымаңыздар ұлы ақын абай мұхтар әуезовтің абай жолы роман эпопеясында сомдады мен қазір сіздерге ә, мұхтар Әуезовтың роман эпопеясында жолда үзіндісін айтамын оқимын бейуақ еді күш қараңғылығы қойланып келеді үлкен үйдің бұрыш бұрышынан қарауытып түн туып тұтасып келе жатқан тәрізді Жетебайдығы қайғыстау ең үлкен бөлмесі осы келімді текеметті алашылы кірпілі Mi Меймандос мол абайдың қарай әжесімен өз шешесімен бірге тұратын үйі осы еді әлешам жағылған жоқ Кен үйдің іші қолазығандай дағдыдан тіс оңаша шыңғыс жаққа қараған терезенің алдында көз тізірлеп, екі шынтағын терезінің алдына салып екі қолдарының үстінде қойып абай жақта отыр зере бар бала уатқан зере бар тізесінен отырғаны айғыстан туған немере қызы көз жастар құмшады. мошығы бойынша бесік жырын айтады анте анте ояқта өте бір өзгеше ескі жыр абайдың өз әжесінің әжесінен басқа ешкімнен естімеген жыры бірақ қарай әжесі әжесінің өзінде соншалық жақын ыстық сұйықты жүрі. кішкентай күнінде абай өзі де кеш сайын осы жүрдің тербеуінен ұйықтайтын сол күндерден бір ырғағы ауызбаған бір сөзі де өзгермеген ана жүрегім ана жүрегімдей айнымас жүр. осындай қоңыр кештің қоңыр күйі беоғына жеткен әженің өмірлік көй гөйі сырт қарап отырған абай әженің кейде шерлі кейде мейірбан ақым күйген өзен бетін отырғандай сеседі. аяқталмай созыла төсе екен дейді қош келесі оксана сізді ортаға шақырамыз мұхтар әуезовтың абай жолы роман эпопеясынан жолда тұрауынан қысқарған үзінді абай күнде терезенің түбіне келіп шыңғыс тауының тамашалаудан жалыққан емес әр кеш әжесі зере айғыздан туған немересі үш жасар кәмшатты тербеніп отырады сол күндердің бірінде ішке оспан мен смағұл келеді смағұл да абайдың інісі айғыздан туған оспан екеуі түйдей құрдас бұл екеуі бір шелек қымызға лас қолдарын салып еді оны абай көріп екеуі де жеркіп салып тастады сосын үй ішіне абайдан екі жасы үлкен ағасы тәкежан мен құнанбайға жақын болып қалған татар жігіті кіріп қалады ғабитхан ғабитханның бір түнді жырлап жатқан кезде жұмағұл келеді ол кешегі болған жайтты айтып береді бөжейлер құнанбайға үстіне арыз айтқылы қайқарлыға бет алыпты ертең құнанбайды жүрмек абай да жүретін болыпты сосын абай жолда лезде қамданып барлығымен қош айтысы да жұмағылмен бірге жолға шығады рахмет марина сергеевна сізді шақырамыз ой александровна кешіріңіз абай жолы романның үзінді абай мен тоғжанның махаббаты жайында өтіп бара жатқан бес қыздың тап ортасында жібек шал ақ жорға мінген тоқжан екен маңайға бұрылып қарамастан келе жатқан бұл тоқжан сырттан, ке, сырттан қараған кезде оның нәзіктігі пәктігі көрініп келеді бірақтан абай оны сырттан бақылап қарап жан жағындағы қыздарына да пәк салып көп жұлдыз арасындағы шолпандай болып көрінеді сырттап бара жатқан тоғжан мүсіні де өте ерекше болады оны көрген абай лезде тым тез болып жақсы көріп алады бірақ тоғжан абайға бұйырмады екеуі кенеттен жасырын түрде бірнеше рет кездеседі бірақ тоғжан кенеттен аққозы деген кісіге тұрмысқа шығады ал абай болса кірпік қақпай қадалып тыныстары да тыйылып тоғжанға қараумен өтеді абай осыған қарап бірнеше өлеңдерінде жазып шығады сырттан бақылаған бақылауы оның нәзіктігі және де өзінің пәктігі туралы өзінің махаббатына тимегесін өзінің махаббатына бармағасын ол басқа да өзіне жол, жол тауып тек қана осы әндермен ғана елестетіп кетеді құрметті достар бүгінгі сайысымызға қонақ болып келіп отырған денисов орта мектебінің мектеп алды даярлық сынып оқушысы бар екен ә, ол да абай атасы секілді атасы айтқандай құлақтан кіріп бойдалай әсем әнмен тәтті күй әнді сүйсең менше сүй демекші ол да кішкене музыка әлеміне жақын сондықтан кішкентай асқар байжанды қарсы алыңыздар халқы үшін мұңмен жалғыз алысқан бұл заманда абай сынды бар дей отырып келесі кезегімізге көшейік құлақтан кіріп бойдалар деген үшінші кезегіміз абай әндері немесе халық әндерінен бір ән орындау юля менің дауысым жоқ сондықтан мен Э, абайдың желсіз түнде жарақай э, өлеңін айтам кімін мәліктерін сай дасығын өзен құрыл деп қалың ағаш жапырағын сыбырласып өсті өзі көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл жер жүзі тау жаңғырып ән қосып үрген бетпен айтаққа кеңіп беретін жол қосып жауапқа аулаққа тамандамай тамылжып бір суып бір ісіп деп ала алмай дамылқып елін қағып бір шошып сос айта алмай берілген дүрсіл қағып жүрегі тұрмып па едің сойынып тамаққа күліп мен соңында өзімнің жақсы көретін қырық бесінші сөзі сөзде берілген сөзімен аяқтағым келеді бұл ғаделет махаббат сезім кенде көбірек болса ол кісі ғақыл сол ғалым рахмет рахмет насана сізді шақырамыз абай құнанбаевтың өлеңі желістен де жарығай абай құнанбаевтың жесіз де жарамайды Жесіз түнде жар қазақ сахарасының бұланда өскен еркеседі. абай мен ұлжандай ақыл иелерінен туған зердей ана дана анада тәлім мен тәрбие алған абай атамыз дана болмағанда кім дана болмақ келесі кезекті біз әділғазылар алғасына бергіміз келіп отыр дайын емессіздер ма кішкене уақыт бере тұрайық жас ұрпақ үшін абай өнегенің өнердің әділеттің адамгершіліктің адам ұлы болу білудің, білудің халық үшін күресудің үлгісі сонымен абай оқулары біздің сайысымыз э, мәресіне жетті әділғазылар ортаға шығуларыңызды сұраймыз абай оқуларына аудандық байқауына бірінші орынға ие болған казаченко оксана владимировна дауран болған олардың ата абай оқулары аударма екінші орынға ие Сухабетова Марина Александровна. Үшінші орын ие болған Халхалова Юлия Сергеевна. құрметті қатысушылар әділ қазылар, мына бүгінгі күні осындай жердің тайғақтығына да қарамай жұмыс уақытына да қарамай алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге біз қуаныштымыз әрқашан да осы сіздердің арқаларыңызда біздің еңбегіміз жемісіміз көріп жатады қатысушыларға мен тілеймін алдағы уақытта биік шыңдардан көріне беріңіздер рахмет Ол сіздердің тараптарыңыздан бір ерлі өйткені қатысушылардың қатары өзі бесеу еді соны үшеуіңіз қатысып шықтыңыздар басқа аудан ауылдық жерлерден ауданнан басқа жерлерден қатыспай орын алып жатқан орын әрине ол да бір адам өмірінде алатын орны бар ғой бірақ негізі қатысудың өзі үлкен бір ерлік деп санаймын сондықтан рахмет көп көп қатысқандарыңызға келіп барлықтарыңызға рахмет сіздерге әділ қазылар уақыттарыңызды бөліп осылай біздің іс шарамызды бірге бөліскендеріңізге рахмет